Każdego dnia sam ze sobą toczę bitwę, czy tak ma być? Czemu życie jest takie przykre? Zastanawiasz się, czy wygrasz tę gonitwę, lecz ja nie narzekam Tylko Boga co dzień proszę, by zlitował się nad mym nędznym losem I z nadzieją oczy ku górze wznoszę każdego dnia Dziękuję Tobie jest nie najgorzej, bo przecież czasem w życiu ktoś ci pomoże. Ja z żalem patrzę na tych wszystkich grzeszników, dla których bardziej niż wiara liczy się to, co w koszyku. Sam kiedyś taki byłem i o mało co źle nie skończyłem. Dziękuję Tobie za drugą szansę, teraz wiem, że moje życie jest coś warte. Każdego dnia dziękuję Tobie Boże za to, że jest nie najgorzej, bo przecież czasem w życiu ktoś Ci pomoże. Teraz pragnę tym pomagać, co się w życiu nie układa, nie liczę, że za to spotka mnie sława. Dla wielu pewnie to zabawa, dla mnie to po różna sprawa każdego dnia Dziękuję Tobie Boże za to, że jest nie najgorzej Bo przecież czasem w życiu ktoś Ci pomoże